සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල වෙළඳ යෝජනා ක්‍රමය හෙවත් DCTS වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තෝරා ගැනීමට එක්සත් රාජධානිය කටයුතු කර තිබෙනවා. එක්සත් රාජධානියේ වෙළඳපළට ප්‍රවේශවීමට මේ හරහා ශ්‍රී ලංකාවට හැකියාව ලැබෙනවා. මෙමගින් මෙරට ව්‍යාපාර පුළුල් පරාසයකින් එක්සත් රාජධානිය වෙත විවෘත වනු ඇති බවයි මෙරට බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය පෙන්වා දෙන්නේ. මෙරටින් එක්සත් රාජධානියට විශාල වශයෙන් අපනයනය සිදු කරන්නේ ඇඟලුම් නිෂ්පාදනයි. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රට ප්‍රදේශවල වෙළඳ යෝජනා ක්‍රමේ ප්‍රතිපත්ති උපදේශකයින් මෙරට ඇඟලුම් ශේත්‍රයේ අංශයන් සමග සාකච්ඡාවක්ද පවත්වා තිබෙනවා. මෙම වෙළඳ යෝජනා ක්‍රමේ යටතේ මෙරටට අඛණ්ඩ ප්‍රතිලාභ ලැබෙන බවද මෙරට බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ට්විටර් පණිවුඩයකින් දක්වා තිබුණා. DCTS වෙළඳ යෝජනා ක්‍රමය හරහා තිරසර සංවර්ධනය සඳහා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට අනුබල ලබාදීම සිදු කරනවා. තීරුබදු අඩු කිරීම ඇතුළු ප්‍රතිලාභ රැසක් සමාජික රටවලට හිමි වනවා. වෙළඳ යෝජනා ක්‍රමයේ එළි දැක්වීමේ උත්සවය පසුගියදා